නුඩු නාලිකාවෙන් මම මල සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කෝක් බ්ලැක් හරියක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා මම ගොඩක් දෙනා අහලා තිබුණා මම අද කියලා දෙනවා මේක කොහොමද හදන්නේ මේක අවශ්‍ය මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මේකට ගත්ත කුරු බඩු ටික මම ඔයාලට දැන් පෙන්වන්න මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බැදපු මිරිස් කුඩු බැදපු තුළු පහ කුඩු ගම් මිරිස් කුඩු දිනා කිරි සියබලයිස්ම ගින්ජ ගින්ජ ගාලික් සේර අවශ්‍ය පමණට ලුණු පරදි මුංගු කලාබු නැටි හොඳට කුඩු කරලා අරගෙන තියෙන්නේ විනාකිරි දැන් මේ සේරම කලවම් කරලා අපි මේක සීසන් කරලා තියාගන්නවා පැයක විතර කාලයක් සීසන් කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි මේක ලුණු ගම්මිරි සල්ලන්නේ අපි බලමු මේක සීසන් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම මුලින්ම එකතු කරනවා මේකට පැදපු මිරිස් කුඩු පසුව මම එකතු කරනවා බැදපු සුල පහම. ගම් මිරිස් පොඩි. ginger garlic lemon grass හොඳට බෙන්ඩ් කරලා තියෙන මම මේකත් එකතු කරනවා. සියඹලා ඉස්මතු අපි විනාගිරි එකතු කරන්නේ විනාගිරි වලට මේ මස් එක රූල් කරන්නේ ඒක නිසා අපි විනාගිරි එකතු කරනවා මේ අරද මුංගු කරාබරේට තුරුදු පොදු හොඳට කුඩු කරලා අරගෙන එකතු කරනවා ලුණු එකතු කරනවා මේක දිවේ රහට එකතු කරන්නේ අවශ්‍ය පමණට ලුණු අපි ලුණු කරලා ආහාර ලුණු මදින ලුණු එකතු කර ගන්නවා කරගත්ත සූදුරු ගුටික මේක කරිය ගහලනොට පස්සේ පස්සේ එකතු කරන්නේ සූදුරු ෆ්ලේවර් එක ඌරු මස් කරියේ අපට එන්න ඕනේ ඒක නිසා අපි මේක අන්තිමට ගන්නේ නැහැ මේක පැයක කාලයක් අපි හොඳට අතගාලා තියන්න ඕනේ ඊට පස්සේ බලමු අපි කරිය හදන්නේ කොහොමද ඒකට අපේ ගුරු මස්ත්‍රී කරුවා ටෝස් එක දාලා හොඳට කෙලෙස්ෙන් පරාද කරනවා. අපි මේ උරු මස් කඩිය තයත් සමග හොඳට මික්ස් කරන්න ඕන. අපි තයකින් පස්සේ බලමු. දැන් අපි මේකට වතුර එකතු කරනවා. දැන් කාට වතුර එකතු කරනවා. அப்படிங்கிற வெள்ளம் அளவாங்க දැන් අපි මේ පෝක් කරිය පැයක් පමණ පෝක් කරනවා. පැයකින් පස්සේ කරමු. පෝක් කරිය මොකද පිළිගන්නන්නේ? පෝක් කරිය හදාගෙන අවසානයේ දැන් අපි කිවි කිවි පොඩි ටිකක් මේ පෝක් කරියට එකතු කරමු. වෙච්ච දේවල් එක මේ කොම් හරිය තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ ක්‍රීමියම් කම්පැනි එකට කරලා හොඳින් කවරා කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පෝක් බ්ලැක් කරි එක. ඔයාලත් මෙවැනි රසවත් පෝක් බ්ලැක් කරි එකක් හදලා ගෙදර රස බලන්න අලුත් වෙනසක් දේවි. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා යාළුවෝ අතර share කරන්න, comment කරන්න යන සුබ දවසක්. නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකකින්